بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور عمل کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں اپنی اس ویڈیو کا آغاز کروں آپ دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے تو آغاز کرتے ہیں آج کے عمل کا دعائے عہد دعائے عہد جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ایک دعا بھی ہے اور عہد بھی دعا اللہ کے حضور ہے کہ اللہ ہمیں تاجدار رسالت کے بارہویں خلیفہ مولا امام مہدی علیہ السلاۃ کی سپاہ میں شمار فرمائے اور عہد مولا امام مہدی علیہ السلام سے کہ ہم ان کی صفحہ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں دعائے عہد جسے آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت اس کا عمل دوستوں چالیس دن کا ہے اور عمل کچھ اس طرح سے کروا ہے کہ ہر روز نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھنی ہے بلا ناغا اگر ایک دن بھی ان چالیس دنوں میں آپ کا چھوٹ جائے تو یہ عمل دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا دعا چونکہ تین اور آپ پر مشتمل ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ لوگ اسے واضح طور پر دیکھ نہیں پا رہے ہوں گے تو جو دوست بھی یہ دعا لینا چاہیں وہ نیچے کومنٹس میں اپنا ای میل آئی ڈی لکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں آپ لوگوں کو یہ دعا ای میل کر دوں گا دوستو یہ ایک تاثیر عمل ہے جو آج میں نے آپ کو بتایا اور چونکہ ہم آج کے اس دور میں موجود ہیں کہ جب اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے یہ دعا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں تک پہنچائیں اپنے عزیزوں تک پہنچائیں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں شکریہ